Mambo vipi mtazamaji wa Stain TV? Asante kwa wewe ambaye umesha subscribe YouTube channel yetu mpaka sasa na unaendelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii kama kule Instagram, Facebook na sehemu nyingine. Sasa leo hapa studio nipo na mgeni ambaye atajitambulisha yeye ni nani, lakini pia atatuambia kuhusu kazi zake. Mimi ni Meki Mchane, Mr Ego, lakini moja kwa moja niende kwa mgeni kwa ajili ya kuanza interview yetu. Mambo vipi? Poa. Mzima? Mzima. Umependeza? Asante okay unaweza ukajitambulisha majina yako kwa mtazamaji wetu wewe ni nani na unafanya nini kwa jina naitwa brandi ndashuka mwanamziki mwanamziki brand okay tuambie sasa kuhusiana na muziki wako huo unafanya kwanza muziki wa aina gani rnb una muda gani kwamba ulisema sasa hivi mimi naanza kufanya mziki ama uligundua lini kwamba una kipaji cha muziki ah, uh, sekondari olevo ndio. Sema nimekuja kuanza kufanya officially baada ya kumaliza advance kwa sababu ya masomo. Ndio. Kulikuwa kuna ugumu wowote wakati umeshajua kwamba mimi kipaji changu ama mimi uwezo wangu nauona huku na bado upo level ukaenda advance, kulikuwa kuna changamoto gani ya kusema labda nianze kujihusisha na muziki wakati upo katika ngazi hiyo? Acha changamoto haikuwepo sana, maanake pia babangu alikuwa ananisapoti kwa, haikuwa ngumu. Kwa hiyo umetoka familia ambayo inasapoti pia kile kitu chako ambacho unakifanya. Ndio. Kwa sasa hivi upo chuo? Ndio, nipo chuo. Unasomea nini? Nasomea music. Oh yeah, nzuri sana hii. Sasa upo chuo unasomea muziki, tuambie sanaa ya muziki, watu wengi tunaona ambao wanafanya vizuri hapa nchini Tanzania na sehemu nyingine ni vipaji tu ambao walitoka mtaani wakaingia studio na wakatengeneza hiti ambazo zimeenda. Nini ambacho kilikushawishi ukasema hii taaluma yangu ama hii talenti yangu nataka mpaka nikaisomee kwenye elimu yangu ya juu? Uh, maanake kuna vitu vingine pia nataka nivijue kwa undani zaidi yeah, kabisa. kuna... nini? Kuplay instruments, kuna instruments nataka kujua jinsi ya kuplay kama piano gitaa na vingine. Okay. Chuo na muziki, unapata muda wa kuingia pia mtaani, yani kuengage kwenye watu wengine ambao wapo nje ya chuo wanaofanya kitu kama cha kwako? Muda mchache sana, manake kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa niko darasani masomo, kwa muda unaopata tu ni wa weekend, unakuwa ni muda mchache. Lakini pia sehemu za chuo ni sehemu ambazo ni kama jukwaa ama platform kubwa ambayo unaweza ukaitumia kufika mbali zaidi, kuwa kuna concert ndogo ndogo ambazo zinafanyika vioni na vitu kama hivyo. Je, nafasi hiyo ushawahi kuipata labda kuperform sehemu kama hizo? Ndio, performance zimeanza, nimeona kwenye semester hii kuna bandika bandua ambayo itafanyika Ijumaa kuanzia saa tisa mpaka saa mbili ya nitakuwepo. Okay. Mpaka sasa una ngoma ngapi ambazo ni official? Na ngoma moja ambayo hiyo official. Na umeitoa ipo inapatikanaje? Ama uliachia kwanza ile rasmi kwamba uko managed, hata kama wanakusupport familia, lakini unaachia kazi zako katika mfumo gani kwamba ile na unaibrand labda kwenda kwenye media ama unaachia tu kwanza kujitafuta taratibu ili baadaye uja kusimama vizuri? Nimeachia kwenye media ya ndio iko youtube na audiomack mpaka sasa ya bado naendelea kujitafuta tuzungumzie kitu kingine muziki unakuwa changamoto sana kwa wasanii wa kike hasa katika kujitafuta kutoka kutafuta connection ya kumpata labda producer fulani mkubwa au ya kumpata msanii fulani mkubwa ambaye anaweza kakusapoti ukifanya naye kazi kakutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine wewe hii kwako ikoje cha kwanza sasa hivi unatamani labda kumpata msanii ambaye yupo juu kwa ajili ya wewe kufanya kolabo naye na prosesi za kumpata zikoje ni changamoto kwa upande wako ah, ndio ni changamoto kubwa sasa kupata hiyo connection mpaka kumfikia huyo mtu ni kubwa wengi wanataka kufanya kolabo na wale watu ambao wako kidogo levo yao ndio kwao. Kwa sisi ambao bado ni undergrounders kama wanavyosema, inakuwa ni ngumu. Msanii gani ana kuinspire sana wa kibongo bongo hapa Msambara? Kazi zake hii chuma Alikiba. Alikiba. Okay. Eh, msanii wa kike tumeona wasanii wa kike wanafanya vizuri sasa hivi, na mnataka kujitengenezea himaya yenu vipi? Kwa upande huo hakuna mtu ambaye unaona kweli hii njia na mimi natamani kuipita? Napita mimi ni Abigail Ngoma yake ipi your favorite song from hmm. ni kama zote. Ndio. Unafuatilia lakini pia naye ni ameelewa katika njia hizo kusomea muziki toka yupo mdogo. Sasa nataka uwaambie tu wa watazamaji wetu kwamba unapatikanaje kwenye mitandao ya kijamii, maanake utakuwa tuna interview nyingine kwa njia ya redio kwa ajili ya kuwafikia pia watu ambao hawatokupata huko YouTube. Akitaka kukupata ama akitaka kuona kazi zako huko YouTube na sehemu nyingine, atazionaje? Hiyo ngoma ambayo imetoka inaitwaje? Ime imezungumzia nini ndani yake, aidi ya hiyo ngoma? aidi ya ngoma ni mtu na mpenzi wake walikuwa walipendana kwanzia walivyokuwa kijijini kind of way na I mean mkaka akaondoka kwenda kutafuta maisha mjini, kwa hiyo mdada anamwimbia kwamba amemisi arudi, ndio. Lakini mkaka anamjibu kwamba still anatafuta pesa, ndio, naye pia anammisi pia. Na wewe una, unaandika nyimbo ambazo mikasa mingine imekugusa, kwa sababu wasanii wengi wanafanya hivyo. Kuna kitu kimemtokea bana, anakuja kutulipulia kwenye ngoma huko wimbo niliandika ku capture audience kwanza, ili niwepo kwamba na mimi pia ninaimba. Kwa the main idea ya wimbo ni kwamba kujulisha watu kwamba pia yani, yeah, nipo. Shukrani sana. Yes. Na mtazamaji wa Stein TV, huyo alikuwa ni Brand ambaye ni msanii, tulikuwa naye hapa studio, lakini pia tumezungumza naye mawili matatu kuhusiana na karia yake ya muziki ambayo anaifanya akiwa bado yupo chuo unaweza ukamsapoti kazi zake, tutakuandikia jina lake pamoja na sehemu zote anazopatikana hapa chini ya video hii, ili uweze kumfuata huko mitandaoni na kuona kazi zake nyingi zaidi. Mimi ni Mr. Igo Mchane, mpaka wakati mwingine.